nagrywanie. Cześć, witajcie, z tej strony Karol Santego, to jest Piggy, czyli Zemsta Świnki Pepy we własnej osobie. Wersję grani, kurde. Ogólnie ja już Dzień dobry, bo, bo, za, bo ja, zaraz, a bo zaraz się runda zacznie. Robimy za mną, mam nadzieję. W tym odcinku robimy chapter pierwszy, jest dzisiaj ze mną ADV jest dobry. I w tym Tam- robimy chapter pierwszy. Yy, Mam nadzieję, że wam odcinki i ten pierwszy, drugi, trzeci, a może czwarty już. Tego nie wiem. Dzisiaj robimy pierwszy chapter. Bot. Bot. Oczywiście Oliwier, pan ADV Oliwierowski. Bo już wszyscy znają jego imię prawdziwe. Ale i tak będziemy się posługiwać ADV-owskim. A, wszyscy uwielbiają to imię. Wszyscy kochają. widzowie chyba już lubią mnie bardziej, ale nie mam żadnego pojęcia. Więc to jest to miejsce, gdzie ostatnio był widziany George Swing. Co to był za dźwięk? Pytajcie, jak- y, ile razy już próbowaliśmy zrobić ten chapter. Tak, i drugi. Nie wiem. Taki dwusetny raz. Robimy, bo ja się cały czas uciekałem, a Carlos y, nigdy nie umiał go przejść. Przecież ty... O! Klucz fioletowy. Mam purpurowy klucz. A wiesz co to znaczy? Masz Remember perfudaję. Hunter Slaughter. Aby, tak, Prawa autorskie. to nie ma praw autorskich, bo można robić sobie memy. A jak się pigli <laughs> pełni, to nas rozpierdzieli. Słuchaj, Biegi hasłokiem up i goni nas wkurzona tusznika. Wiesz co, tam w środku jasna skiernicza. Położyłem deseczkę. Biorę nie, niebieski i piki mnie zje. E... Teraz ci drzwi. The door stuck! Nie, pro... Drzwi mi się na twarzy zamknęły. Gdzie, gdzie jest? Mam klucz francuski i złoty. Ej, Poczekaj, to pokaż. No to, jest ra no to musisz podbiec do drzwi. I na górę, ale deski nie mam. O no! Ja już deskę położyłem. A ja nie umiem Nic odkręcić. sobie, ja ją wezmę na siebie. O, dzięki. Ju, ale... Jestem taki prosty, Jesteś dorstak. Jesteś takim dorstakiem. Zamknąłem ci drzwi na twarzy i powiedziałem The door's O, widzę, że otworzyłeś już tam kluczem na... Frontowy wejść. Gdzie jest Em, y, po, schodzi na dół do ciebie, a wróciła się po mnie. A powiedziała, że mnie teraz przerobi na... e, Ale to gdzie ja mogę iść teraz? Nie wiem. Tak, żeby pigi cię nie Do zjadła. piwnicy. O! Co, tak bardzo mam młotek. Jak chcesz pistolet, to zapraszam cię do piwnicy. Jestem w piwnicy. Ale nie idź Ja tam, tutaj tylko Chodź, chodź Tutaj dawaj, otwieraj tutaj to przejście mocno. Tutaj będzie safe, muszę ja go otworzyć. Tak otwieraj go. No, nie biorę pistolet. A jak wezmę młotek? A otworzyłeś ten to wodę. Jakie? Młotkiem no, otworzyłeś ten to Czekaj, tak szczerze, to potrzebujemy jeszcze białego klucza. Gdzie może być biały klucz? Na górze. Tylko gdzie jest deska? Nienawidzę najbardziej... Ja deski już użyłem! Serio? To musisz użyć... To, a użyłeś tam klucza na górze? Tak! No to raczej zawsze jest tam. Tutaj chyba. Tam, tam masz pomarańczowy na górze. I tego pomarańczowego musisz użyć i wtedy, no tam w piwnicy i wtedy dostaniesz zieloną zębatkę, ja już mam czerwoną. Ej, a gdzie jest piwnica? No na dole ze mną biega. No to ja biegnę na górę. A nie, przecież ja muszę iść na... Ja już na dworzu jestem. No to bądź sobie na dworzu, ja tam idę do piwnicy i zamykam drzwi. Bo otwieram pomarańczowe drzwi. Okej, okay, jestem w garażu. W garażu są zębatki. Jest amunicja. I są nie zębatki. Nie, nic więcej. Hej, co bierzesz, zębatkę czy amunicję? A no ja nie biorę, bo ty masz Nie wiem, Mam gdzie pistolet, tak też mogę ci dać. O dobra, mamy jedno abo. Powiedz, że tu gdzieś jest. Daleko. I gdzie jest nasz bot? To dobrze, bo ja... Gdzie ty polazłeś? Na górę. A ja nie miałem pojęcia po co. Bo... Musisz na podwórku. A otworzyłeś domek? O, tak, Uważaj, nie ogarniasz ten dwie. nie ogarniam co się dzieje. No. To trochę podobnie jak wygra w zren. dzreń. A nie może ona tutaj No otwieraj! Chodź mam biały klucz. Na, nasz biały klucz? To no. robimy rany. Typie, zacznij ogarniać tą grę. Zacz, y, pierwszy chapter zakończony. Poważnie, aż tak szybko? You escaped. A to będzie na tak, tyle w tym odcinku. Jak gracie krok. To będzie na tyle w tym odcinku. Mówił o was koniecznie tego do zgłoszenia. Ja też to wiem. I cześć. Pa. Ej, wyszedł tam ten pierwszy odcinek.